वरदान गेमिंग तो भाई आज हम खेल रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन टू का पार्ट एट तो भाई मैं अपने चैनल में इतनी दूसरी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था इसे क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे लेकिन अब वो एंड हो गए तो मैं अपने चैनल में कॉन्स्टेंट रह पाऊंगा और वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको एक चीज़ बोलने रहता हूँ ये देखो हम हंड्रेड सब्सक्राइबर के कितने करोगे अगर आप ऐसे करोगे तो हंड्रेड सब्सक्राइबर हो जाएंगे ये देखो हो गए तो भाई please subscribe so let start with the video तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने थोड़ी ये हुए से हाँ तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने थोड़ी सी जासूसी की थी और भाई मैं एक्चुअली मजाक नहीं करूँगा मैं भूल गया एक्चुअली कि क्या क्या हुआ था चलो वो सब कुछ छोड़ते पहले मैप खोलते हैं देखते अब कौन सा मिशन करना है हमें काम करते हैं हम होशिया का करते हैं जैसे क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा होर्स जैसा है और काम गया होशिया चलो चल आ जाओ भाई कैसे बुलाते थे नहीं रेस्ट नहीं करना भाई ना ऐसे हम मेरे को देखना पड़ेगा <laughs> कैसे बिसल करते थे नट कंट्रोल्स तो होंगे ये क्या कर रहा हूँ मैं मेरे को मैंने खेली नहीं मैं कंट्रोल जी भूल गया ना ही तो भाई एक प्रॉब्लम होगी मेरे को कंट्रोल मिल रहे हैं भाई जिसको भी बताओ कि इसके कंट्रोल कहाँ पे जाके मिलते हैं बता देना इसको क्या कभी भी कोई टेस्ट वेस्ट आए तो भाई मैं तो भूल ही रहूँगा सब कुछ दबाओ A few moments later. ये मेरे को इतना पता है कि हाँ इसका नाम क्या था लेकिन देखता हूँ इसका नाम क्या रखूँ मैं अपने घोड़े का कुकड़ी हाँ इसे कुकड़ी नाम पसंद आया <laughs> क्या नाम रखता हूँ मैं कुकड़ी कोई नाम है नाम रखे हुए हैं ओके चलो मेरे को नाम याद रखने थे अब एक्चुअली अब खेलना बस माइनक्राफ्ट को छोड़ के और भी गेम खेलने एक्चुअली जब चलते थे मैं माइनक्राफ्ट ही खेलता क्योंकि बाकी गेम में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता था अरे यार वापस बिंग का गुड बच्चा है वो आ रहा है यार कहाँ पे अभी है Please, quick! You gotta get this off me! I'm going numb. क्या हुआ ऑरेंज इसलिए बोलता हूँ दिस ओके इसलिए बोलते हैं कभी ट्रैप में नहीं कुछ oh, ah, ah. Butterfly click oh, oh, घर में भी जोड़ दूँ जाएगा कि A few moments later. भाई हम अपने घर तो पहुंच गए अब देखते हैं हौसिया का है होशिया यही रहा अरे होशिया अच्छा तो बिल्ला होशिया वैसे मिशन नहीं करना भाई इसे करना ही नहीं है अजीब ही है <laughs> मैं मिशन करने आया चलेगा आप अब चलो और क्या भोसिया को मिशन ही नहीं करना भोसिया को तो बस मज़े करने ओह कहाँ पे अभी ओके पास है ओके जल्दी पहुंच जाएंगे ओके अभी इधर क्या हो रहा है mister Morgan, I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun, but I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend, let's get you home. अरे अभी ये कहाँ गया इसे इसे लेना है क्या मिशन बस ये मिशन है क्या है ये Gentlemen. अरे Reverend! Reverend Swanson! ये ये कैसा मिशन है यार फाइंड एवरन ओके अब ढूंढने का काम करूँ मैं छुपन छुपाई चल रहा यहाँ पर वो भी पागल है चली गई आप यहाँ पे कहाँ पे है ये वो रहा वो रहा वो रहा अरे फाइट अरे Get your hands off him. You'll keep. You stay out of it. Get your hands off him now. What the hell is your problem? He's with me. अरे यार are you serious okay motor पानी अभी सुबह मैंने भरी नहीं पिटना नहीं पिटना नहीं सुबह Okay. You understand now? Does that mean yes? Yep. I I won't tell us so. I promise. Know what? What? No way. No way. पागल है तो पागल कौन सा मिशन है ये अब इसके पास जाओ यार मेरे को पुला ऐसे मेरे को पतला पतला तो मैं पहले ही और पतला करा देगा जल्दी से अब ट्रेन आएगी तो को थका दिया इस बंदे ने दोनों नलके चला नहीं हो सकता दो दो मग्गे पानी ओह माय गॉड अटक गया नाइस बॉय अटक गया इसे इस मैं देखो कैसे चल रहा हूँ मैं भाग रहा हूँ ये ये ये चल के अटक गया अरे oh my okay let's go तेरे तू लेके आया होगा अरे भाई मैं बच्चे तो क्या पॉइंट कलर लेफ्ट साइड वाला तू राइट साइड में लेफ्ट साइड में बैठे नहीं देखा क्या तू कुकड़ी ऐसे तो लड़के बनने बंद हो जाएंगे में ओके नाउ चलिए चल बात अरे मिनट थोड़े तो पहले I was wondering when he'd show up. सारे लोग ऐसे निकल रहे भाई Sailors, Better sleep your way to salvation, oh, my friend. Okay. तो भाई भाई भाई भाई भाई भाई that is what today's video मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय